Hello and welcome friends Microsoft Power Point सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की है आइए समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे टेबल कैसे बनाएंगे कुल मिला के ये समझना हमें तो इंसर्ट पे चलना है और यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं तो ये मान लीजिए तीन रो तीन कॉलम वाला टेबल मैं बना रहा हूँ ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा लेकिन आप समस्या इसके फॉर्मेटिंग में है तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इस पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कलर में जैसे यहाँ पर बॉर्डर पे आता हूँ और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके बॉर्डर पर रेड कलर अप्लाई हो गया है यहां से आप चाहेंगे तो आप इसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं इसका मतलब यह है कि आप विथ बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर जाइए और फिर ऑल बॉर्डर पे आप चले जाएंगे तो देखिए इसकी विथ जो है बढ़ जाएगी आ, मोटाई बढ़ जाएगी जो बॉर्डर की आउटलाइन है उसकी मोटाई बढ़ जाएगी ठीक है तो यहां पर इसकी मोटाई बढ़ चुकी है अब हम चाहते हैं कलर चेंज करना तो कलर चेंज करने के लिए यहां पर आ जाइए और जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर चूज करके और यहां पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कलर हट चुका है लेकिन ये कलर हट जाता है लगेगा कैसे ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेन कलर का तो इस पेन कलर पे आप क्लिक करके और तब यहां पर क्लिक कीजिएगा और तब आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाता है आपको यहाँ से नहीं करना है आपको पेन कलर ही चूज करना है तो ये पेन कलर चूज कर लीजिए फिर यहाँ पर आइए ये कलर अप्लाई हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते ही ये कलर अप्लाई हो जाएगा तो जो कलर आपने लिया था वो कलर अप्लाई हो गया फिर यहाँ से चेंज करता हूँ यहाँ पर जाता हूँ ये वाला कलर ले लेते हैं तो अभी ये कलर अप्लाई हो जाएगा देख सकते हैं आप ठीक है तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कर रहा हूँ ठीक है अब फिर देखिए यहां से फिर चेंज कर रहा हूं ब्लैक कर दे रहा हूं तो ये यहां पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करते ही कलर ब्लैक हो जाएगा तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करते हैं अब विथ बढ़ानी है मोटाई बढ़ानी है इसकी तो यहां पर कर्सर को रखिए और यहां से ड्रैग करवा दीजिए इसको तो ये देखेंगे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी ठीक है तो ये चौड़ाई बढ़ जाएगी अगर आप इसकी साइज को यहां से बढ़ाना चाहते हैं तो ये यहां पर जाकर के और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक कर्सर मिल जाएगा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरह का जब पॉइंटर आ जाए तो आप इसको यहाँ से इधर उधर खिसका दीजिए तो ये चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है अगर पूरे टेबल को ही बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्या करना होगा यहाँ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर लेआउट टैब में आ जाइए लेआउट टैब में जब आएंगे तो यहां हाइट दिया हुआ है यहां विथ दी हुई है तो अगर आप विथ बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से बढ़ा लीजिए ठीक है देखेंगे कि विथ बढ़ जाएगी इसकी ये देखिए ये विथ बढ़ रही है तो पूरे टेबल की विथ बढ़ रही है और यहां पर हाइट पे जब जाएंगे तो यहां पर हाइट बढ़ेगी तो पूरे टेबल की हाइट बढ़ेगी ठीक है तो इस तरीके से आप हाइट विथ और कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का भी और अंदर का कलर चेंज करने की बात करें तो अंदर का कलर भी चेंज कर पाएंगे आप कैसे चेंज करेंगे देखिए इस पार्ट को सिलेक्शन में ले लीजिए जैसे मान लीजिए यहां पर मैं हूं यहां पर आ गया अब यहाँ पे होम टैब पे चलते हैं ये होम टैब पे आ गए और अब हम क्या चाहते हैं कि शेप जो है अंदर का ये फिल हो जाए किसी पर्टिकुलर कलर में तो ये देखिए यहां पर क्लिक रखा था हमने तो ये वाला सेक्शन जो है रेड कलर में हो गया अब यहां पर क्लिक करता हूं और शेप फिल पे जाएंगे ये वाला कलर हम येलो कलर कर देते हैं कुछ इस तरीके से यहां पर क्लिक करता हूं तो ये वाला कलर हम किसी और कलर में कर देते हैं लाइक ये कलर कर देता हूं मैं तो इस तरीके से आप अंदर का भी कलर चेंज कर सकते हैं तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video.